Крестец поставим. Ох. Выдох. Ох ты. Пятый торчит, четвертый торчит, третий торчит. Раз, два, три, четыре. Ага, понятно. Привычки еще подхрамать. Давай, давай, давай, <laughs> давай. Давно? Ну, нога, наверное, уже неделю. А, когда стрельнул перо? Да, две с половиной недели. Но ну, чтобы это, это случилось не две с половиной недели назад, это случилось а, несколько раз. лет. Это несколько а, лет назад, раз. потому что здесь у вас отек, идет отек костного, костной ткани самой. А чтобы отек костной ткани случился, это нужно, ну то есть это признаки застарелого компрессионного перелома, то есть это, это очень давно. Здесь вот есть даже отлом, э, кусочек отлома, и вот здесь кусочек даже прямо вот он отлом. Смещение идет сзади. Здесь вот видите, как должно быть в анатомии. Лордоз, кифоз, лордоз. Что такое? То есть это прогиб в шее. Да, у нас в шее должен быть прогиб. А в грудном отделе должен быть выгиб. И в пояснице опять должен быть прогиб. У вас не то, что прогиб. У вас здесь горб. Здесь бы вы себя берегли. Я думаю, что с таким смещением позвоночника в идеале мы вас с первого раза не выйдем, но жить сможете нормально жить сможете нормально, то есть так сильно беспокоить не будет. Там через 3 месяца, через 2, через 4 месяца, уж если будет какое-то небольшое беспокойство, мы придем, придемся просто доделаем. А сейчас э, нам нужно просто, как говорится, запустить организм. Правая почка э, значительно больше левой, начнем с этого. С почками тоже есть проблемы. Или кольца бетона. Сейчас они работают? работаете Много лет проработали. Так, здесь у вас, значит, пятый торчит, четвертый торчит, третий торчит. Выдох, выдох, ослабил. Вдох, выдох, ничего страшного. Вдох, вдох, вдох, выдох. На выдохе расслабь еще. Хорошо. Выдох. Вдох. Выдох. Глаза закрывайте. Вдох. Выдох. Пеш раздвигай. Молодец. Вдох. Выдох. Мышь раздвигай. Вдох. Выдох. Она расслабляется. Да, да, да. Вдох. Выдох. воздушно-прессовое сочинение сейчас раздвинем. Вдох, выдох. крестец поставим. Выдох. Выдох, закрыли глаза. Хорошо. Вот. Теперь ровная нога. Сделали вдох. На выдохе расслабились, расслабились. Хорошо, вдох. На выдохе подняли голову. Подъем. Вдох. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Вдох. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Вау, хорошо. Как чувствуете? Нормально. Нормально все? Нормально. Ну, Вдох. Расслабляй. Выдох. Угу. Вдох, выдох. Хорошо. Как у вас самочувствие? Нормально. Нормально отошел. Перенесли нормально сейчас справку? Да. Нос? Ну, а ну конечно. А а у нас получается, сейчас у нас адаптацию сделаем. Я к вам только пришел, сидел не так, как надо. ну, по привычке еще, да, скрюченно сидел. Я ну, приехал, ну, когда начала уже нога болеть. Потом опять к вам приехал, после второго дня уже все. Семь дней назад вы к нам еле зашли. Сколько на тот период вы, ну, нормально не передвигались? уже две недели, как бы поначалу я кое-как передвигался, а последнюю неделю вообще я дома на костылях еле-еле ходил. Uh -huh. вот. К вам с большим усилием доехали, uh -huh. не на своей машине, уже на такси. И после первого, после первого дня процедур уже я как бы встал, я ушел нормально. Я вас благодарю, что вы нам позволили выполнить хорошо свою работу, да, и вы не особо сопротивлялись. Вам тоже большое спасибо. Я рад. Да, да, да, здорово. Попал сюда. Да, да, да. Классно. Ну вот какой в первый день заходил. Да. Ну, наверное, уже не... Да? И как сейчас? По привычке еще подхрамываете? Ну, Ну-ка, а сюда ко мне, если пройти? Ага, понятно. Привычки еще подхрамывать. Я понял.